Dijauhkan dari segala mara bahaya Melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Baik kali ini kita akan mereaksikan sebuah video Tiru dan contohilah kelantan Ustadz Abdul Somad Tiru dan contohilah kelantan Wow, jadi Ustaz Abdul Somad ini ke Kelantan dan melihat apa ya di Kelantan ini ya apa yang dilihat beliau sehingga beliau mengatakan tiru dan contohilah Kelantan. Oke, ini dari Kelantan TV guys. Nah, langsung saja saya sudah penasaran apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Somad ini. Jom kita layan videonya, tonton sampai selesai guys agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar supaya kita tidak salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ini. Let's go, kita play videonya. Abdul Somad ke Kelantan mungkin tidak belajar baca kitab, mungkin tidak telaki pada ulama, tapi dia mengambil pelajaran dari setiap detik pandang yang dilihat yang ditengok man salaka tariqan siapa yang melalui suatu jalan yaltamisu fihi ilman lalu dia mengambil ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga lalui suatu jalan ambil pelajaran di sana. Apa pelajaran yang diambil malam ini? Lelaki dengan perempuan tidak bercampur, wow. tidak ada ikhtilat. Di sini lelaki semua, di sini perempuan semua, di sini lelaki semua, di sini perempuan semua. Maka wahai kaum muslimin yang ingin membuat acara, yang membuat program besar, kalian tengoklah program malam ini. Ambil gambar dari atas, lihatlah bagaimana Kalau ingin membuat sesuatu yang besar, tirulah yang sudah dilakukan di Kelantan ini. Tazkirah baik, tapi kadang orang ramai kita tak tahu di hadapan kita ada orang sebab gelap gelita. Malam ini terang benderang nampak. Kadang saya bagi tazkirah gelap macam berhadapan dengan hantu saja. Tapi malam ini terang, Masya Allah Tabarakallah Nampak semuanya Nampak batasannya Nampak semua yang hadir Ini semua apa maknanya Kita ambil pelajaran-pelajaran yang baik-baik Kadang di tempat lain Orang tidak fokus untuk mendengarkan Kenapa? Betul. Ustaz tak nampak kecil sebesar nasi Tapi hari ini nampak yang ingin terus direct, yang ingin daripada monitor, yang ingin nampak dari atas, semuanya ada. Apa maknanya? Bahwa kita diajarkan untuk mengambil pelajaran dari hal sekecil-kecil pelajaran. Man salaka tariqan lalui suatu jalan, yaltamisu fi ilman, ambil ilmu yang bermanfaat di sana. Kami ini sudah tua ustaz, tak boleh lagi mendengar, tidak boleh mendengar, melihat ada terjemah menggunakan bahasa yang lain maka kita boleh melihatnya manfaatkan teknologi gunakan untuk menuntut ilmu sehingga sampai pada masanya kita tergolong orang-orang yang selamat daripada kejahilan insyaallah amin. amin ya rabbal alamin Abdul Somad tazkirah di majlis ini ditonton oleh 100 ribu orang lebih kurang tapi manakala sahabat-sahabat kawan-kawan hadirin hadirat merakam, recording, dia share. Lalu kemudian esok sebulan dua bulan ditonton, diperhatikan, dilihat oleh sejuta orang, dua juta orang. Maka dia sudah melakukan amal kebaikan. Dia tidak pernah bagi tazkira, dia tidak pernah berikan ceramah, dia hanya diam saja. Tapi diamnya pun bernilai ibadah Kerana dia sudah berbagi kebaikan-kebaikan kepada orang lain Kuntum khaira ummah kamu umat yang terbaik apakah kamu umat terbaik kerana umurmu panjang mungkin apakah kamu umat terbaik kerana engkau kaya boleh jadi tapi yang jelas dalam Quran kuntum khaira ummah kamu umat terbaik sifatnya ada tiga ta'muru nabil ma'ruf ajak orang buat baik buat sebuah komuniti mari kita dalami Al-Quran Dulu masa muda kita pernah lupa lalai Sibuk mengejar dunia Di hari tua ini kita belajar Berguru Berguru kepada ustaz-ustaz dari pondok Yang bersanat sampai kepada imam-imam Sampai kepada tabi'in Sampai ke tabi'in Sampai ke sahabat Sampai kepada Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jangan hanya setakat internet saja. Dulu mereka bersanat, sanat saya dari Imam Bukhari, Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslama, Abdullah bin Maslama dari Malik bin Anas, Malik bin Anas dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari Jibril, Jibril dari Allah. Dulu begitu. Orang sekarang, kamu dapat dari mana? Saya terus saja dari Nabi. Mana boleh? Sanat tak ada sami'tu YouTube. Wakala Google. Bagaimana? Man la syaikha lahu saya syaikhuhu. Kalau hanya setakat membaca, sila. Setakat mendengar, boleh. Tapi ingat, internet tidak boleh membezakan mana khawarij, mana murji'ah, mana hasyawiyah, mana syiah, mana qadariyah, mana jabariyah internet tidak boleh menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Maka kita mesti berguru, tanyakan kepada tuan-tuan guru, tanyakan kepada alim ulama. Alhamdulillah datang para ulama kemari. Orang di negeri lain masuk neraka jahanam boleh jadi kerana tidak ada tazkira. Bangkit di padang mahsyar ditanya oleh Allah, "Hai fulan bin fulan, mengapa engkau tidak kenal Islam?" Kerana tidak ada tazkirah kami jahil tapi di Kelantan tazkirah merata-rata di masjid banyak penuntut ilmu dari Jordan, dari Suriah, dari Maghrib, dari Dimash, dari Yaman, Hadramaut. Maka tidak ada alasan sedikit pun, tak ada hujah antara kita dengan Allah untuk mengatakan aku jahil. Jangan sampai seperti pepatah orang Melayu. Apa kata mereka? bagaikan ayam mati di lumbung padi. Lumbung padi tempat orang menuai padi. Padi dikumpul untuk setahun. Tiba-tiba ayam masuk ke dalamnya. Dan mati dalam kelaparan kerana hanya tidak mahu. Dan tidak mau tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu, bagi tahu. Yang susah adalah orang yang tidak mahu tahu. Sehingga diam saja. Tidak mengambil kepedulian. Dulu ulama-ulama kita Tok kenali pergi ke Makkah Al-Mukarramah Ulama kita Tok guru kita Pergi ke India Selepas itu terus ke Al-Azhar Master baru kembali Zaman susah kapal laut Hari ini Tazkirah di tepi rumah pun tak didengarkan Apa yang akan kita bawa menghadap Allah, Allah. Iqra'ul Quran Baca Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi dia akan memberikan syafaat pada orang yang membacanya al mar'u ma'aman ahab orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai engkau cinta pada Quran Quran akan bersama dengan engkau engkau cinta kepada Nabi Nabi akan bersama dengan engkau engkau sayang kepada ulama ulama akan membela engkau engkau sayang kepada handphone InsyaAllah handphone pun akan bersama engkau InsyaAllah handphone-handphone yang merakamkan Recording malam ini Tercatat juga sebagai kebaikan amal saleh.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 Allahumma firlahum warhamhum, ampunkan mereka, rahmati mereka. Waj'alil jannata maswahum, jadikan surga sebagai tempat mereka. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan, jadikan surga sebagai jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu satu dari lubang nerakamu ya Allah Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami bermohon dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antuballigh maqasidana sampaikanlah segala maksud kami wa taqdi hajatina sampaikan hajat kami seperti yang kami mohonkan dalam solat hajat tadi ya Allah Allahumma yassir umurana mudahkan segala urusan kami umurad dunia wal akhirah urusan dunia dan akhirat Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan jadikan negeri ini negeri Kelantan bil khusus negeri yang aman, damai, selamat, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allah madfa'an al ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Jauhkan negeri ini dari malapetaka bencana musibah, zina, riba, dadah, segala perbuatan keji dan mungkar Allah merzukna imaman adila jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna jangan jadikan orang yang berkuasa atas kami orang-orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah Allah maj'al abna'ana wa banatina min huffazil quran wal hafizat jadikan generasi kami Amin. anak keturunan kami orang-orang yang hafaz Al-Quran min al-mujahidin, mujahidina fisabilik bi amwalihim wa amfusihim. mereka akan menolong ugamamu dengan harta dan nyawa mereka Amin. Allahumma ja'alid la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina jangan jadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi kami jangan jadikan dunia sebagai har harga bagi ilmu kami Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba yang terakhir keluar dari mulut lisan kami la ilaha إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا wa minkum taqabbal ya karim terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya, yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ya, tiru dan contohilah kelantan. Ternyata ketika membuat pengajian ataupun kajian ataupun kuliah, maka berpisah antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, ini guys ya, perlu jadi perhatian. Memang sebagai panitia itu harus memperhatikan hal demikian. Tidak boleh istilahnya laki-laki dan perempuan itu bergabung seperti itu. Karena kenapa? Dengan cahaya yang terang juga ya, eh, itu memang agak-agak bahaya gitu guys ya. Awalnya pengajian tapi nanti pertengahan malah bukan pengajian ya. <laughs> Allah naudzubillah min dzalik. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah kita belajar ya di dunia ini ya kan kemanapun kita pergi kita kena belajar ya belajar dan belajar agar supaya kita menjadi orang yang pandai menjadi orang yang faham bukan menjadi orang yang jahil seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yaitu ketika kita di padang mahsyar nanti kita menjadi orang yang jahil tapi jadilah orang yang pandai dan faham sehingga kita lebih cepat ya kan ah, lebih cepat istilahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ya mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan belajar dan mengetahui ikan kan, bagaimana istilahnya perjuangan Rasulullah eh, apa yang disampaikan